تم نشر الذاكرة ظلال متحركة أعيد التلقين هنا رصد عدو في A أعيد التلقيم Oh my god! Killjoy, what have you done? You upgraded Prime Campbell. قتل حامل لسبايك لدينا. سقطت oh لسبايك في الوسط. Oh my god, my heart! my heart. What the fuck? تبقت ثلاثون ثانية أضع قنبلة سرب أطلقت قنبلة سرب أعيد التلقيم آخر لاعب باق تبقى عدو واحد تبقت عشر ثوان Maybe you get the spike and run and land. You got this. لا تظهروا نقاط ضعفكم But I hate you أبداً. because you upgraded its cambered knife. Oh my god. Please say it's so a bis- big mistake that you created, but please say it. Say it in my ear. You don't make this in your opinion. You get punched in the face and then لقد "Wait, بدأنا. create the cambered knife, knife up. You don't. Oh. ظلال متحركة تم نشر الساتر سبايك في الوسط آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية أومن لننتقل عبر البوابة من أجل إفزاعهم Mike TV. التي لا حدود لها اطلب مساعدتي هنا وسوف تجدها هنا. Yeah. تمت الإبادة سقط واحد ثبت المدفع ازرعوا ال spike spike أضع رموز آخر لاعب باقي تم نشر الذاكرة ضرب متحركة سقطت ال spike في A ال spike بحوزتي أراقب هنا أحتاج مساعدة Go, go, with the spike to be. Go up there. هلب البصر. Rotate, rotate, rotate, rotate, rotate, rotate. حجب الرؤية عند إشارتي Go. Oh my god, oh man, you so bad. Omen, go, أراقب هنا. rotate. I save you. I اسقطت have. السبايك السبايك Yes, oh my god. إشاراتي. You're where where where where where تبقت ثلاثون ثانية لن يموت حلفائي آخر لاعب باق rotate. Then you rotate with the spike. I give you backup. I two I blind two times. And you don't go through. No, I don't shut up. Go through and switch the side. And plant. What the fuck? So difficult to understand. سقطت لسبايك في بي سأتكفل بالأمر أسود البصر آخر لاعب باق What are you doing? تبقت ثلاثون ثانية Bro, Spike! Go, Spike! Mm, nice try, nice. معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم سقطت السبايك طيب. في بي هناك آه. تبقى عدو واحد آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية fight. Rockful puffs دائما أشعر سائر أعيد التدريب متحركة أدوات فلا يمكنكم إطلاقها دون التفكير أولا السبايك هنا عند إشارتي اقتلوا الجميع أضع قنبلة سرب ابتعدوا عن طريقي انتهيت قتلت تم اعيد التلقيم رصد عدو حجب الرؤية لا مهرب مني سقطت السبايك في ايه عدو واحد رغم أذية هذا العالم لي وسأقتل للدفاع عنه إلى موتك ظلال متحركة دم نشر الذاكرة سقط عدو المدفع لن يموت حلفائي آه عليكم الهرب باق انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم هنا ألا يمكن حتى تذكر لسبايك؟ هنا أراقب هنا أراقب هنا سأقطع أنسجة المكان النشر السادر بلاد متحركة لسبايك أضع الحارس تبقى عدو واحد زرعت ال spike. آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها نشر الذاكرة ظلال متحركة أنسجة المكان تبقت ثلاثون ثانية وقت القفز آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان سقطت ال spike في B. حصلت على ال spike. تبديل الجبهات توقفوا عن القتال يجب المتابعة حتى ولو تبقى واحد من الحلفاء على قيد ظلال متحركة عراق إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة نتماسك احذروا احتاج مساعده نفذت الشحنات Fight. All Cerulean been bumped. عدو في الوسط of al وإن احتجتم المساعدة فما عليكم إلا الطلب سأقطع أنسجة المكان قتلت ثلاثة زرعت لسبايك آخر لاعب باق على روبوتاتي لم تتعطل إلا مرة واحدة وهي لن تفتقد سرعة السبايك عدد من الأعداء في بي تبقى عدو واحد لا تظهروا نقاط ضعفكم أبداً Yeah, man. طريقي زرعت سبايك آخر لاعب باق وقت القفز لا مهرب مني عدو واحد تبا أداء رائع جنبتكم الخسارة إذا أحتاج للدعم القدرة الخارقة جاهزة لا أحد يضاهي مستواك يا طواف الرفد ولو من قريب أفعل بالأمر؟ هنا أحتاج مساعدة من الأعداء في لن يموت حلفائي أضع قنبلة سرد أطلقت قنبلة سرد سلب البصر طمطم الإشارة ثبت المدفع ثمرة التعاون أطلقت قنبلة سرب عدو واحد سقطت السبايك في اي سقط المدفع جميعا لدي المزيد من الاختبارات لإجرائها تذكروا أن أسلحتكم مجرد أدوات فلا يمكنكم إطلاقها دون التفكير أولاً اضع الحالي تبقى عدو واحد يستحق مجهود سوف أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر عليكم الهرب عدو واحد مؤشراتهم الحيوية أصبحت اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية سبايك في بي تبقى عدو واحد نقطة الفوز سنرشدهم إلى حيث يرقدون إلى الأبد سأقطع أنسجة المكان سأتكفل بالأمر بدأ العد التنازلي قصد عدو في أي آخر لاعب باق تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية المكان الجولة الحاسمة تعتمد على روبوتاتي لم تتعطل إلا مرة واحدة وهي لن تفتقد ذلك الإصبع أحتاج إن شكرا ثبت المدفع انطلق روبوت الإنذار هنا احذروا أحتاج مساعدة طاقتي بيه تبقى عدو واحد